Selamat pagi, ini adalah update hari ke-11 di kebun Seperti boleh lihat di sini Bumbung farmhouse ni dah dekat siap dah Tinggal nak letak atap ya, sikit lagi ni Dan barang-barang yang ada di sini sebelum ini Dan kemahnya dah dipindahkan Barang-barang letak di bawah house ni Sebab dah ada bumbung Dan kemah diletakkan di tempat untuk mengisi kokopi ke dalam polybag dalam masa terdekat ni kerja-kerja yang perlu dibuat adalah minyakkan atap ni minyakkan bumbung pump house ni mengisikan kokopit ke dalam polybag jumlah yang dah ada sekarang ada 150 polybag jumlah yang diperlukan 500 polybag dan menyiapkan sambung equipment